halieutice ho halieus agreue ixuas eite ente octae anhistro ho apo tu rabdu nemati hormiae crematai kai deleasmon echei eite sagenei he toe kamaki cremamene eis hudor epafietai Eite entae cumbae, halieuticoe ploioe, dictuae, linoe, eite curtoe, hos diates tes nuctos catapontis detai.